อยเขาดงเขาป้าไม่ยังอีกนอะนี่เนาะ 他深深。 Ja? Die is helemaal naast eh, de weg. Die zie helemaal niet. Nou, nou zit hij weer goed. In de zie. Na 200 meter rechts afslaan, daarna links afslaan. afslaan. Daarna links afslaan. Links afslaan. Daarna rechts afbuigen. Oh man, een beetje kou. Oh, het is echt niet meer warm hoor. Ik bedoel van die allemaal oude De Ja. Từ làบ้านช่องมันเป็นเก่าๆเป็นโบราณโบราณ Afbuigen, daarna bestemming bereikt. สิโนบอนคาสิโน Kijken of we de parkeerplaats kunnen vinden. Na 100 meter bestemming bereikt. มาหากินเขาโอ้ยจอดรถใส่จอดได้ปะเน้อยเนาะ Parkeren, maar อ๋อ kan ให้ ook. จอด บ่แม่นบ้านเจ้าของ Alleen daar, ik denk dat we veel te vroeg zijn. Ja, nou, tien uur. Ja, maar volgens mij is alles gewoon nog Bestemming bereikt. Hier nog eentje hoor. Ja, oh nee, kan niet. Dit hotel. Dit is ook kan niet. Zo is oh. krap aan plaats zat. Hier ook. Nou, het lot. Zang daar, Mita. Ik moet het gewoon โอ้โรนี่ก็แบบเอ็นออโต้คอม